hijratni sakkizinchi yili payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam makka tomonga yurish boshladilar juda katta qo'shin bilan borildi hech qanday bir urush janjalsiz bular mag'lub bo'ldi yigirma yil rasulullohga ozor berganlar qancha qancha musulmonlar vafot qildi ha qiyinchilik bilan azoblar bilan o'ldirildi ammor ibn yosirni oilasini eslaysiz rasulullohni o'zlari qanaqa qiyin ahvolga qoldilar musulmonlar uch yil qamalda qoldi oziq ovqatsiz paqirlarni ular teridan paqir tayyorlardi faqirlarni sho'rva qilib yeyishga majbur bo'ldilar shular rasulullohni qo'liga tushib qator turishibdi payg'ambarimiz alayhissalom aytgan ekanlar sizlar nima deb o'ylaysizlar men sizlarga qanaqa muomala qilaman desa bular aytgan ekanki sen bizni karim birodarimizsan karim birodarimizni o'g'lisan sen bizni avf etasan deb o'ylaymiz degan ekanlar rasululloh avf etdilar avf etishlik payg'ambarlar sifati men shu ishdan fursatdan foydalanib otalarga murojaatim bor nechta farzandingiz bor ikkita farzandingiz bor ayolingiz bor shunaqa hamma otalar ikkita uchta bitta beshta farzandi bor otalar o'tiribsizlar ayollaringiz bor o'g'lingiz bir ishga o'rsatib qo'yadi qo'lidan piyola tushib ketib tars sinadi piyala tushib ketib pastga singanda bu bola sizdan shapaloq kutib turadi u shunga o'rgangan ayolingiz bir narsa qiladi bor choy damlab kel desangiz chiqib telefonda birov bilan gaplashayotgan bo'ladi boshqa bo'ladi sizda bunga jazo berish imkoniyati bor avf bilan tarbiya qilish imkoniyati bor alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda aytadi ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ey payg'ambarim yomonlik bilan yaxshilik barobar bo'lmaydi sizga yomonlik qilayotgan odamni yomonlik qilishingni qasd qilgan odamni yaxshilik bilan daf qiling agar shunday qilsangiz sizga yomonlik qilmoqchi edi siz unga yaxshilik bilan af qildingiz ketkazdingiz shunday qilsangiz ikkovingizni o'rtangizda shunchalik narsa paydo bo'ladiki go'yoki eng iliq muhabbat eng iliq do'stlik shunda bo'ladi deydi xudoyim